हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो होने वाली है काफी खास क्योंकि आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक काफी शानदार ट्रिक के बारे में जिसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया है तो यहाँ पर अब हम डेट मंथ और ईयर तीनों ही ऐड करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है एक यानी एक डेट है डे का नाम है ये डे कौन सा है पहला दिन है महीने का पहला दिन है महीना कौन सा है सिक्स ठीक है और ईयर कौन सा है 2022 तो अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें डेट मंथ और ईयर तीनों ही ऐड करने वाले हैं तो यहां पे लगाऊंगा डेट का फॉर्मूला इस तरीके से डेट का फॉर्मूला लगाइएगा और यहां पर फिर लिखिएगा year Y E A R तो ईयर भी लगा दिया है अब क्या करना है आपको आपको इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें की डेट लिखी हुई है तो बस सेलेक्ट कीजिए ब्रैकेट को क्लोज कीजिए कॉमा दीजिए और फिर यहां पे लगा दीजिए मंथ तो यह मंथ का फॉर्मूला भी आ जाएगा और फिर इसी को सेलेक्ट करना है आपको फिर इसको क्लोज करिएगा फिर लगाइएगा कॉमा और यहां पर अब आपको क्या करना है इस तरीके से मंथ के बाद डे लिख देना है डे का फॉर्मूला भी यूज कर लेना और सेम सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा हुआ क्या इसका इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है तो फिर इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा आप समझ में आएगा आपको यहाँ पर आपको करना क्या है F2 प्रेस करना है फॉर्मूले को एडिट कर लेना है कर लिया चलिए अब यहां पर जो आया है B3 सेल एड्रेस जो हमने सेलेक्ट किया है यहां पर आपको आना है ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के बाहर आ गए अब यहां पर लगाता हूं मैं प्लस वन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डे कौन सा है वन है तो अगर मैं प्लस वन करता हूं तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा वो गौर करने वाली बात है तो यहां पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे डेट चेंज हो गई यहाँ पे दो तारीख आ गई है देख सकते हैं अगर हम यहां पर कुछ और लिखते हैं प्लस वन के बजाय प्लस फाइव लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डेट चेंज हो जाएगी तो ये डेट चेंज हुई यहाँ पे छह तारीख आ गया जबकि यहाँ वन तारीख एक तारीख था ठीक है अब यहाँ पर वापिस से टू करता हूं मंथ की बात कर लेते हैं तो मंथ में अगर दो मंथ ऐड करना चाहते हैं तो प्लस टू कर दीजिए अगर तीन मंथ ऐड करना चाहते हैं तो प्लस थ्री कर दीजिए चार मंथ ऐड करना चाहते हैं प्लस फोर कर दीजिए चलिए प्लस फोर कर लेते हैं मंथ कौन सा है छठवा है दसवा महीना आ जाएगा आ गया यहाँ पे सिक्स तारीख है दसवा महीना है ठीक है देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये आ जाएगा समझ में आ रही है बात यहाँ पे दसवा महीना यहाँ पे डे ऑलरेडी मैंने चेंज किया है अब यहाँ पे ईयर की बात करते हैं ईयर तो कैसे चेंज होगा तो F2 प्रेस करेंगे यहां ईयर वाले हिस्से पे जाएंगे यहां पर बाहर आकर के प्लस टू दो साल जोड़ देते हैं तो 22 के बाद दो साल जुड़ेगा तो क्या होगा 24 हो जाएगा तो 2024 यहाँ आ रहा है कि नहीं तो इस तरीके से आप डेट में डे में ठीक है डे में मंथ में और ईयर में ऐड कर सकते हैं जितना चाहे उतना क्लियर ओके